Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studeto yang berada di kota Jakarta. Mungkin sahabat-sahabatku, baik pemula ataupun senior saya, ampun suhu. Bosan melihat muka saya, muka yang jelek, selalu hadir, selalu hadir, selalu hadir, di channel Anda-Anda semuanya, baik di channel ibu-ibu, channel mancing, channel apapun, channel apapun, channel apapun ya, itulah saya. Makanya biar nggak selalu hadir di video-video Anda, kasih dolar saya yang banyak ya. Ntar saya nggak bakalan mampir-mampir tuh. Muka saya selalu nongol mulu, selalu nongol ya berapa jam nonghol berapa jam nonghol itulah saya Bang Studio Etoy ya. channel Amburadul channel pemula channel belum dimonet tapi selalu hadir di video Anda atau di channel-channel Anda ngomong apaan sih ya hmm. iya good morning ya good morning good morning menjelang siang Ya, good morning, good morning semuanya ya. Miss Sister Betty Pool ya Uncle Father, ya Grandfather, thank you, thank you ya. Please uh, support support ya YouTuber small, YouTuber small, YouTuber big Indonesia. Mm -hmm. Thank you, thank you perimat ya. Baik sahabat-sahabatku, baik sahabat baru, sahabat lama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita hiburan aja, kita ngobrol santai, bikin enjoy aja. Yang sudah mendekati monet, yo yo yo, lebih semangat, lebih semangat, lebih semangat. Ya saya lihat sahabat-sahabatku, sahabat lama saya sudah banyak, sudah ada yang sudah mendekati, ada yang sudah mau daftar, dan ada juga yang sudah uh, lagi mencari 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar gampang ya nyarikan dolar gampang sekali yuk itulah apa jalanin aja jalanin jalanin pokoknya banyaknya khusus untuk pemula untuk untuk pemula lebih uh, semangat ya sob nyari subnya juga nyari subscribe-nya jangan terlalu barbar juga ya dan tetap tonton uh, sesama pemula ataupun mau channel-channel besar kalau bisa nonton channel besar dulu tuh ya eh, satu video satu video dua video tiga video sampai full dan uh, lihat durasinya aja ya kalau yang terlalu panjang banget gak usah untuk uh, apa sesama pemula kalau mau sama pula tuh lebih ini ya lebih giat lagi tonton ya uh, videonya jangan satu ya satu dua tiga itu ya biar nempel permanen ya di pagi ini, eh, pagi menjelang siang ini saya akan bahas, eh, kan udah ya untuk yang persa apa, monet udah, terus yang mencari ten dolar sudah. Nah, sekarang saya akan bahas sesudah, eh, mendapatkan mendapatkan dolar penuh ya, full ya, kita akan didapatkan email ya dari YouTube, suruh apa, foto ya suruh daftar atau daftar pin Google ya pilih Google nah AdSense kita foto tuh ya nasib foto di foto ini apa sih kat, bisa KTP ataupun SIM tapi sebelum kita foto itu kita lihat dulu KTP-nya nih KTP-nya udah sah belum terus uh, SIM SIM itu bisa juga berdua itu diantara KTP atau SIM SIM juga lihat sama kadaluarsa enggak. Soalnya kalau udah kadaluarsa ditolak. Seperti saya, ini cerita saya pribadi ya, saya pribadi eh, waktu kemarin tuh saya pakai SIM. SIM saya eh, lihat ya kadaluarsanya lupa. Wah, saya udah foto, celak. terus pas foto itu jangan buram ya. Jadi harus kelihatan empat-empatnya empat sudut harus kelihatan ya jangan kena cahaya pantulan cahaya itu bakalan tolak juga jadi betul-betul ya betul bagus dan jelas ya saya udah saya foto saya upload ternyata oh ternyata udah kadaluarsa sim saya ampun komandan udah kadaluarsa saya mikir apa yang udah luar pas lah kan dapat email lagi uh, disuruh apa pakai dengan identitas yang lain dapat email saya lihat email di HP saya ulang lagi dah tuh uh, nggak saya mikir apanya apanya pas lihat iya STNK eh, STNK SIM itu ternyata sudah eh, kadaluarsa eh, wah saya lihat KTP saya KTP saya kan udah agak jelek saya gosok gosok gosok gosok saya ingat teman saya buat membersihkan itu ya kotoran KTP itu ada gunanya juga bisa pakai kayu putih ya kayu putih bisa gosok akhirnya bersih mm -hmm. saya lihat KTP saya udah lama tapi udah kedaluarsa juga tapi kalau udah elektronik itu kan seumur hidup ya akhirnya saya foto sesuai ya berapa foto saya pilihin saya yang lebih bagus yang penting jangan 80 cahaya ya atau buram ya tulisannya apa tanda apa namanya harus jelas tuh alamatnya sesudah itu saya upload ya alhamdulillah ya berhasil juga sesudah itu eh, dapat email ya anda berhasil dan Google AdSense itu sudah dikirim melalui kantor pos. Wah, alhamdulillah. Nah, sesudah itu saya eh, nunggu tuh ya nunggu nunggu kata eh, dia kan waktu itu kalau nggak salah tanggal 15 ya tanggal 15 bulan apaan lupa dah saya tunggu tuh saya nunggu kan kadang-kadang eh, ada ya sahabat-sahabatku ada yang dianterin sama karyawan posnya ada yang enggak saya nunggu uh, seminggu eh empat hari dapat email lagi kok anda belum verifikasi alamat kan itu sudah dikirim katanya bos saya lewatin lagi kalau nggak salah sekitar tiga minggu tuh saya juga gimana ya gelisah mana sampai saya titip sama tetangga kalau ada orang kantor pos nyari nama saya tolong ambil itu ternyata nggak dikirim nggak dikirim setelah saya melihat ya melihat uh, menonton uh, eh, tutorial tutorial yang lain kebetulan saya berada di kota Jakarta Selatan ya saya cari ya, orang Jakarta Selatan di situ tutorialnya ternyata ada mbak, mbak siapa gitu ya dia menerangkan seperti itu mengambil Google AdSense uh, di daerah Jakarta Selatan ya untuk di daerah Jakarta Selatan ya Google AdSense itu berada di kantor pos di depan rumah sakit Fatmawati ya pintu masuk di depan tuh di situ ya sahabatku nah sudah itu ya akhirnya pas uh, saya kebetulan masuk malam eh libur libur ya sekitar jam berapa tuh saya jalan ya pas jalan saya sekalian pakai HP mau upload di jalanan kok kamera saya nggak bisa kebuka kekunci semuanya ya? video nggak bisa cuma WA aja bisa saya bingung pulsa banyak kuota banyak terus saya dari rumah udah seperti itu coba cek lagi di jalan padahal jalanan udah bagus tuh ya nggak bisa nggak bisa maksud saya tadinya saya mau ngupload juga tentang masalah ini tentang pengambilan uh, Google AdSense ya inilah Google AdSense ya itulah surat cintanya surat janda atau dari mana jandanya ya nah jadi kalau menurut saya jangan menunggu menunggu menunggu lama ya kalau misalkan itu misalkan oh udah kita daftar sudah dapat email ya sudah dikirim ya cobalah kalau ini seminggu aja ya seminggu eh, kita cari di kantor pos yang maksudnya eh, kan kantor pos itu macam-macam ya ada ada yang biasa untuk delivery ya jadi kan surat menyurat atau barang-barang dari luar negeri dari mana itu khusus di bagian Delip Peri ya. Nah, saya kebetulan di daerah di daerah Jakarta Selatan ya banyak tuh di situ depan rumah sakit Fatmawati airnya saya ke sana eh, parkir seperti biasa pertama masuk motor saya kartisnya nggak bisa kebuka kebuka mulu <laughs> akhirnya saya ketawa sendiri ya udah sepi saya langsung menanyakan ke satpam kata dia satpam kurang paham langsung ke resepsionis resepsionis ya langsung di dia menunjukkan di sebelah sana sebelah sana akhirnya kalau di belakang rumah eh, di kantor pos Fatmawati itu ya kita di belakang ya di belakang kantor pos pucatnya di sebelah musola cari situ Pak Jaja Pak Jaja ya orangnya pakai kacamata tua seperti Kiai Haji Denudin MZ ya kalau saya karena lokasi di Jakarta Selatan di situ ternyata ya dia baik orangnya ya Pak Jaja pas saya situ ya diterima ditanya ada apa oh ya mengambil Google AdSense ya langsung disapa dengan baik saya tidak membawa persyaratan apa-apa kalau gitu. padahal KTP sudah saya siapkan bus yang mas oh ya namanya siapa ya? kita namanya oh daerah, tinggal di daerah mana ya jalan panjang terus datang cepet nyarinya yes ya, ternyata banyak lu Tumpuk segini nih Google AdSense ini tumpuk. saya tanya pak kok banyak ya iya banyak memang sekarang nggak harus pada apa ngambil sendiri kan oh itu banyak yang pada ngambil ya terus dia nanya mas uh, uangnya udah banyak dong wah belum saya mau baru pak oh ya orang lain bilang ada mungkin ada yang cerita ya sampai ada ya 20 juta atau 15 juta ya itu emang benar ya kenyataan ya, airnya ya, sudah situ terus uh, saya ini mas namanya siapa uh, nama saya Haris Ahmad ya itu nama sebenarnya ya bang Eto itu siapa Karis Ahmad pas oh ya nah, terus gimana nih Pak maksud saya mau kasih uang rokok apa gimana nggak udah nggak apa-apa oh pakai persyaratan apa Pak KTP nggak usah santai aja sudah ya sudah itu ya bilang saya makasih saya langsung pulang langsung pulang di jalan itu saya kepingin buka, kepingin buka, kepingin buka, kepingin buka. Tinggal saya sampai rumah baru saya buka, mau buka ragu-ragu ya, buka ragu-ragu, ragu-ragu. Nah ya nunggu setengah jam merokok, makan dulu baru saya buka ternyata pin Google itu ya 6 digit ya. Nah sesudah itu saya langsung daftarin juga ya buka Google AdSense-nya di YT. E saya daftarin ya alhamdulillah eh, berhasil juga dan langsung dengan habis itu lanjut dengan verifikasi ya verifikasi pembayaran di situ uh, bank-banknya sudah ada ya ada bank macam-macam dah Mandiri BCA juga ada pokoknya ada pilihannya kita pilih klik nomor rekening kita atau bisa nomor rekening istri nomor siapa apa siapa bisa juga dan habis itu uh, udah verifikasi berhasil dan disuruh uh, eh, ngecek ya mengecek karena transferan pertama ya ya sudah itu ya berhasil jadi intinya kalau menunggu Google AdSense itu ya uh, lebih baik uh, jangan menunggu menunggu lama-lama Saya mendingan kita lewat seminggu apa kalau aman ya 10 hari lah kita ambil aja di kantor pos yang terdekat yang agak besar ya di bagian delivery ya thank you terima kasih semoga bermanfaat tetap semangat untuk pemula lebih semangat tunjukkan pada dunia kita bisa kita mampu inilah dia Google AdSense ya dan mohon maaf ya saya itu sebetulnya semuanya yang saya omongkan atau gimana saya cuma berbagi ilmu sharing itu ber, eh, tidak omong kosong saya berbagi sharing itu berba apa sesuai dengan pengalaman pribadi saya yuk pemula Mari kita kumpul bersama, maju bersama, sukses bersama untuk meraih pil Google, pin Google Asset. Thank you, thank you very much ya, Miss Brother, Sister, Grandmother ya, Uncle, thank you, thank you very much. Maju bersama, sukses bersama. Yuk, kita bisa.